Bulbor'da hoş geldin. Bu kimmiş la? Aa introyu atmam yanlışlıkla chat. Dur dur dur. Ne yan ne yanlış? İnanamıyorum. kim kill. Evet o benim. Merhaba. Hmm. Merhaba hanımefendi. Hoş bulduk. Ah, yes. So you must be Hopkins. Ah, uh-huh. Ones haven't you? Vandalism, graffiti, bad language, violent conduct, disrespecting... <laughs> evet, Türk kızlarının hoşlandığı şeyler çünkü hocam bunlar biliyorsunuz. Savka kaydı. Because she's mine. Work diyor. Hocam açıkçık konuşalım. Benim işim itlik burada. Back and slash mı? Hack and slash mı Aha. Kendine vurdurduk lan çocuğu. Oo. Sen öldün genç çocuk öldü. Lan ne oluyor Özür mü dileyim? Uza. kaç para? O 2 dolarım gitti. Oo. Calvin Klein mankeni. Çikol... ben hiç çikolataya pek ihtiyacın yok. <clears throat> Oh, hayır. U midem. Hop hareketi gördünüz mü? Bana borcam. Çet. olmuyor ki. Sınav. Abi. Hoca. Aa ne oldu hocam? Allah'ın adam sen gelirsin hadi. I love you so much. <laughs> I am a registered sex offender. I stuck my dick into a blender. Your mom is a transgender. I. Kendine vurma lan. Aç oğlum. Abi eşek. Ya Hocam merhaba öncelikle. Ben bir arkadaşa bakıp çıkacaktım. Hocam. Hocam kırarım o beli yalnız. Hocam ben kaçıyorum ya. Oo. Ellerim alev aldı abi. Hadi lan. <laughs> Erkekliği koyduk işte. Bak o bilan. Somebody you. Gerçek dövüş taktiklerini diyor. Bir dakika. Çocuk dövmek için yeni demiştik. <laughs> evet evet evet. tişört var. Sıkıntı yok bizde tişörtler orjins. Yani. Yanlışlık olmasın hocam kusura bakmayın. Çiçek vereyim mi lan? Bak kulağın arkasında ne var? Oo. Beklediğimden çok az daha epikti. Ama ben niye epik? Oğlum Utanmıyor musun ulan çocuğa vurma? lá te matou, moço. Ya Alcı gel oğlum. Gel evladım. Hoca bak şimdi hoca. Evlat gel buraya. Gel North kardeşim. Gel şöyle gel. Bak. Burası tuvalet. Burada tuvalet yapılıyor. Ee, şu önüne kapat istersen. Gelsene, gel gel. Aa bu ne? Biri var. Lan ne oluyor? Oh ne? Oğlum düzgün inşallah. Lan dur dörtte talk yapıyor adam işareti. Ya lütfen uğraştım işler bak. Ay ay canım. Ay sana. Hadi ya, hadi seri ol dostum. Oh. Lan saygım azaldı da. Oğlum hepiniz bana saygılı olacaksınız. Bu okul benim.